不好，暴风雨！快回头啊！来不及了！啊！ 钟松才三十四岁，却不幸葬身大海。他的灵魂飘荡在大海中，等他一回神，竟然变成一条很大的尾鱼。我好冷，好痛苦啊！对了。 以前有人告诉我，吃了鱼以后念经就能救鱼的灵魂，那我念经来救自己吧。但是钟生完全没有减轻痛苦，好痛苦啊！我好怨恨啊！ 这时，钟兄的眼前出现了一道光，原来是观音菩萨。你知道自己为什么会变成一只鱼吗？你想想自己以前做过的事。我以前。 是日本镰仓时代的务农人家。我的名字叫做中松，外号叫做熊次郎。我是一位樵夫。我二十岁结婚，并育有一子。中松，我们是隔壁村的渔夫。 你力气这么大，要不要跟我们去捕鱼？不了，我想当樵夫。有一天，渔夫们出海捕鱼。呃，风雨这么大，我的孩子都没有回来。 请您节哀，他们不会回来了。后来，钟生改当渔夫，去照顾那些渔夫的母亲。唉，自从当渔夫之后，害死了好多鱼，我的良心很不安。 有一天，中松遇到一位出家师父。咦，出家师父怎么会吃鱼肉呢？吃了鱼，念经文就可以解救他们了。原来如此，那我要认真念。 让鱼的灵魂得救。各位吃了鱼要念经哦，吃了鱼念经，我们也比较安心啊。嗯，我错了。 杀生害命，怎么可能念经就没事了？我很后悔去当渔夫。 嗯，我错了。你无论多苦，都要修炼才能偿还罪业。好，我发誓不再吃小鱼了。 不要吃素修行，我吃海草就好。可是都吃不饱，好饿啊！钟声回想起菩萨的告诫，忍耐不吃鱼。三年后。 我已经三年没吃小鱼了，好饿啊！我不管了。哎呀，好痛！谁打我？我是南极仙翁。你是尾鱼生想要修行，会非常辛苦。但是你如果不能超越这个痛苦， 灵魂就永远得不到解脱。我了解了，我要坚持下去。但是，中僧在修行的过程中也遇到很多苦难。 我的同伴被抓走了。钟生历经痛苦，仍然坚定的修行。七百年后，那道熟悉的光再次出现。你有一颗真心。 到了白羊期，就是你得救的时期。终生坚定的修行，经过了漫长的岁月，终于来到了。 白杨旗。